خطوات تقوم بها الدولة منها إقامة الحدود الشرعية لأن الإنسان إذا عرف الزاني إذا عرف أنه سيقام عليه حد الزنا ومن فعل جريمة اللواط يعرف أنه سيقتل هل سيفعل هذا؟ أبدا سيمتنع ولذلك الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة حياة للفاعل والمفعول حياة الفاعل والمفعول للفاعل يمتنع عن الفعل والمفعول يسلم من من الفعل ثاني أو الحادية والعشرون منع وسائل الفساد كالأفلام والأغاني والاختلاط بين الجنسين ونحوها يجب على الدولة أن تمنع هذه المفاسد لأنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن ذلك الثاني والعشرون إعانة الشباب على الزواج ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تدفع المهر وهناك إعانات للشباب على الزواج والتشجيع على هذا الأمر لكل من يتزوج بل لكل من يعذب الثالث والعشرين إقامة محاضن تربوية تستثمر فيها أوقات الشباب يعني الشاب أحيانا يقول لك أين أذهب ماذا أصنع من بعد العصر يجب على الدولة أن تضع محاضن إما مثلا مراكز علمية تحفيظ القرآن الكريم مناشط دورات تدريبية أماكن رياضية وغيرها من المناشط التي يمكن الشاب أن يمارس فيها وقت الفراغ الرابع والعشرين حث العلماء على إلقاء المحاضرات والدورات والندوات عبر وسائل الإعلام المتنوعة عن هذه الموضوعات التحذيرية أخيرا الخامس والعشرين تشجيع ودعم الزواج الجماعي نحن في الرياض وفي جدة وفي جنوب المملكة تقام عندنا زيجات جماعية وصل العدد إلى ألف في يوم واحد ألف في يوم واحد فهذه الزيجات نجحت عندنا هذه الزيجات أيضا تقيمها الدولة وترعاها ويحضرها بعض المسؤولين وكان لها أثر كبير في تزويج مئات الشباب بهذه الطريقة التي يقل فيها التكاليف قدر المستطاع